අද පස්වරු හතරයි හතලිහට පමණ වරප්‍රසාද පිළිබඳ යෝජනාව චන්ද විමසීමට භාජනය කළා. එහිදී ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේද සහය ඇතිව වරප්‍රසාද පිළිබඳ යෝජනාවට පක්ෂව චන්ද හැත්ත පහක් හිමි වුණා. සමග ජනබලවේගේ ජාතික ජනබලවේගේ ඇතුළු විපක්ෂයේ පක්ෂ එක්ව මෙම යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දුන් අතර එහිදී වරප්‍රසාද පිළිබඳ යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 43ක් හිමි වුණා. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 32කින් වරප්‍රසාද පිළිබඳ යෝජනාව සම්මත වුණා. යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 75යි යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 43යි ඒ අනුව යෝජනාව සම්මතයි රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න